እስቲ መርቋቸው ከአይንና ሲያውጣቸው ከእልልታው ጋራ ማሻላ በሏቸው አጣምሮ ያስልቃቸው ለፍሬ አብቃቸው ኑሃ ባይሳቸው ባረከል በሏት ባረከላ የዓለም ያርግላችሁ የደስታ የተላ ቤቱን ፍቅር ይምላ ተሳስባችሁ ኑሩ በይማ ከለላ በመዋደድ ጥላ ዘመናት ይሻገር ማገሩ ማይላላ አዎ ኢንሻአላ ምሳሌ አድርገው ትዳራችሁ ይጽና በይማን በሱና አላሁ አላሁ ባረከላሁ አላሁ አላሁ ባረከላሁ ባረከላ በሉት እስቲ ባረከላ ባረከላ በሉት ባረከላ ባረከላ ባረከላ በሏት እስቲ ባረከላ ባረከላ በሏት ባረከላ ባረከላ ይስመር ትዳራችሁ ጎቻችሁ ይቃና ባረከላ ይሁን ባለዝና ባረከላ ትዳራችሁ ይፍታ ይራቅ ከፈተና ዳግም እንደገና አላህ ይበልና ጀሊል ይፍቀድና አላሁ አላሁ ባረከላሁ አላሁ አላሁ ባረከላሁ አላሁ አላሁ